Ашқадан өлген миллиардер Ошол заманыбызда болгон окуялардан бир ушунчалык бай миллиардер адам болот жанагы байлыктарын сакташ үчүн өзүнө атайын бир чоң үйдөй болгон сейф жасатмакчы болот атайын ошол усталарды чакырып эч ким буза албай тургандай эч ким кире албай тургандай кылып өзүнүн бармак издерин коюп ушунчалык мыкты деңгээлде бекем кылып жанагы сейфти жасатат жанагы топтогон байлыктардын баарын жанагы сейфке алып кирип сактайт анан ара арада жанагы сейфке кирип өзүнүн байлыктарын карап ошол жерден өзүн өзү суктанып өзүнөн өзү сыймыктанып турчу экен күндөрдүн биринде ошентип сейфке кирген мезгилде жанагы сейфтин эшиги сырттан жабылып калат миллионердин жакындары сейфти ачыш үчүн ар кандай амалдарды кылышат бирок кылган амалдарынан эч кандай майнап чыкпайт ошентип чет өлкөдөн дагы ошондой атайын сейф ача турган инсандарды таап аларды чакырып жанагы сейфти бузуп киргенче арадан бир канча айлар өтүп кетет өзүнүн өлөрүнө көзү жеткенде жанагы бай бармагын кесип өзүнүн каны менен жанагы сейфтин дубалдарына минтип жазып калтырат мен дүйнөдөгү эң бай адаммын бирок мен ачкачылыктан өлүп жатам бул окуя менен сиздерге айтайын дегеним достор биз тумшугубуз менен жер казып күнү түнү иштесек да аллах таалам жазып койгон ырыскыдан ашыкчасын ала албайт экенбиз аллах таалам жараткан макулуктар арасында бир гана адам баласы иштейт акча табат а эч бир жаныбар ачка калбайт а адам баласы эч качан тойбойт экенбиз